Parmi les éléments qui ont euh, beaucoup contribué à ce qu'on appelle euh, cette crise des remboursements de 2009, euh, a été le fait que une institution avait un très gros appétit pour la croissance et donc elle, elle, a, démultiplié ses effectifs et le nombre de ses agences et le nombre de ses clients de manière non maîtrisée pendant 2008 euh, et euh, elle n'avait pas de système d'information performant pour s'en rendre compte lorsque euh, nous avons commencé à croiser nos informations et qu'elle-même a commencé à améliorer son système d'information, il s'avérait qu'elle avait non seulement un, portefeuille qui ne tenait absolument pas la route, mais que le message implicite était passé à l'ensemble de la population du microcrédit que euh, c'est de l'argent qui n'est pas maîtrisé, donc on peut le prendre et s'en aller. J'encourage, je le rappelle, euh, était la première institution de microfinance à l'époque. Elle avait également pratiquement tous les bailleurs de fonds, puisqu'elle avait à ce moment-là quelques, elle seule, quelques 300 000 clients actifs. Elle employait 1700 personnes à l'époque et elle avait un encours qui euh, n'était pas loin du milliard de dirhams. Et donc pour nous et pour le pouvoir public, le risque était énorme. Et euh, à ce moment-là, le, pouvoir public se sont tournés naturellement vers le groupe populaire pour euh, demander s'il y avait possibilité de reprendre euh, C'est Chose que nous avons faite. Lorsque nous avons pris euh, repris elle avait un taux de part qui dépassait les 35-40%, qui n'arrêtait pas d'évoluer. Et donc il fallait absolument euh, agir le groupe Banque Populaire a dû faire un effort également financier conséquent pour euh, stopper euh, cette machine infernale au niveau euh, des pertes, bien sûr, et puis surtout d'essayer d'endiguer la chute qui pourrait entraîner tous les secteurs de la microfinance. Par la suite, nous avons fusionné avec Atanfek ce qu'il y avait de ça dans Zakoura. Aucun de ces bailleurs n'a eu à supporter les conséquences de cette chute et euh, on s'en est bien sorti de la vie même aussi bien des pouvoirs publics que des bailleurs de fonds. Malheureusement, euh, les problèmes euh, que nous avons découverts n'ont rien à voir avec toute l'action sociale qui a été menée par Zakoura. mais c'est plus un manque de, de, de gouvernance. C'est des structures qui n'ont pas été bien préparés à ce développement exponentiel. C'est un manque d'infrastructures, tant au niveau du système d'information qu'au niveau euh, du système de contrôle interne qui était défaillant. C'est également, tout simplement, il faut le reconnaître, un manque de vigilance, aussi bien de la part des superviseurs que des bailleurs de fonds. Les pouvoirs publics ont pris conscience que le secteur est mortel. Et donc, ils ont commencé rapidement à mettre en place des règles. Et tout le monde s'est mis à travailler sur son système d'information, sur leur contrôle de gestion, sur le contrôle interne, 2008, 2009 jusqu'à 2010, avec également l'histoire des Acora. Tout le monde a pris conscience qu'ils euh, étaient dans une fragilité totale et il fallait réagir.